यये राधा माधवा कुञ्जविहाहय निधय राधा माधवा कुञ्जविहाहय Gopi Janava Jaivadhanarina Jai Gopi Janava Jaivadhanarina Suranandana Raja Gandha Suranandana Raja Gandha Yamuna Tira Hai Hai Hai Jammun Tira Hara Jahanim Tira Jaya Hara Hara Yeah, I am फलंधविहाय गोपी जनवा गिरिधर हे हर गोपी जनवा Hare Hare Hare Hare Purnam Namna Rajaranya Yatnam Namna Rajaranya मूर्ति राम राम मूर्ति राम राम राम उन जबिहाय पार की जाए ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानार्जना सलखया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमक्तिभक्तिवेदान्तस्वामी इति नमिने नमस्ते सरस्वती सरस्वतीदेवे गौरवादिपचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे Jai Sri Krishna, Jai Tanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Thank you. Translation? Translation? Is it like line for line or simultaneous? Um. you speak after that. I will speak line for line. Line for line, okay. Yes. In order to show mercy to the conditioned souls, the Lord, बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए the Lord in every age manifests himself in a particular form भगवान हर युग में एक विशेष रूप में अवतार लेते हैं to teach and to demonstrate what is the way of self-realization or God realization in that particular age. ये सिखाने के लिए और ये प्रदर्शित करने के लिए कि भगवत साक्षात्कार या ईश साक्षात्कार के लिए क्या तरीका है हर युग में In every age, there is an incarnation, but in Kali Yuga, there is a special incarnation that comes every 1000 Kali Yugas. हर युग में भगवान अवतार लेते हैं लेकिन कलयुग में भगवान विशेष अवतार लेते हैं जो एक हजार चतुर्युग में एक बार आते हैं And that incarnation is very merciful. Namo Mahavadana Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namari Gaura Tuste Namaha. He manifests himself in the most, most magnanimous and merciful form of himself just to uplift the conditioned souls in this age. तो लेकिन ये कलयुग में जो अवतार हैं वो बहुत ही कृपामय अवतार हैं और वो अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि इस कलयुग के जो बद्ध जीव हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए He is known by many names. Mm -hmm. उन्हें बहुत नामों से जाना जाता है One of his names is Gauranga. उनमें से एक नाम है गौरंग गौरंग गौरंग गौरंग गौरंग महाप्रभु he is, in his definition of the name Gauranga, he transforms the minds of everyone. तो गौरांग महाप्रभु उनके जो गौरांग नाम की जो परिभाषा है उसमें ये है कि हर एक के मन के वो, मन को वो परिवर्तित कर देते हैं He appears in a beautiful golden form. वे एक स्वर्णिम रूप में प्रकट होते हैं So beautiful, so attractive that simply by seeing him, many of the souls became fully Krishna conscious simply by having his darshan. बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक हैं इतना सुंदर उनका रूप है कि उनके रूप को देखने से ही कई जीवात्माएं भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं He reflects both the unlimited mercy of the Supreme Lord in the manifestation of his internal energy, Srimati Radharani. वे दोनों तथ्यों को प्रकट करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा के साथ वे प्रकट होते हैं who is the sweet nature of the supreme lord in her form as the internal pleasure giving potency तो श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति के रूप में एक मधुरता का स्वरूप है so lord chaitanya who is krishna himself तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य शेष महाप्रभु this कृष्ण पर ही Krishna, but he has her color hmm. तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं लेकिन राधा रानी की अंगकांति और राधा रानी का भाव लेके वे प्रकट तो हुए हैं and he demonstrates her love for himself in the form of harinam sankirtan और वो स्वयं के प्रति यानी कृष्ण इतने महाप्रभु कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से गोलोकेरा प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन रति जन्मी लोकेन उपाय and in this manifestation of Lord Chaitanya has illustrated and emphasized the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Golokera Premadhana Hari नाम Sankirtana Ratina जन्म Premataye Chaitanya Mahaprabhu ke roop mein aake आ, उन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा पे जोर दिया है और इसे सबके सामने प्रदर्शित भी किया है Utilu Aruna Gaurana Bhaji Dvijamani Gaura Amani Jagi Tattari Tattari Bhaji Loro Gana Gana Jir Majiro That he would go out every day in the morning with his associates and he would travel through the area of Navadvip and he would sing and dance with his associates. People would come out of the houses. Oh, Mahaprabhu is here. तो चैतन्य महाप्रभु हर सुबह जल्दी उठ जाते और अपने पार्षदों के साथ नवदीप की गलियों में भ्रमण करते और हरिनाम संकीर्तन करते और सभी लोग अपने घरों से निकल निकल के आते देखते अद्भुत दृश्य ये क्या हो रहा है they would be just waking up and the first thing they would see was mahaprabhu dancing with his associates वे बस उठते ही थे और पहली चीज जो देखते थे कि महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं and they would become so happy वे इतने खुश हो जाते Sometimes they would join, कभी कभी वो उसमें ज्वाइन कर लेते कीर्तन में and Mahaprabhu would travel everywhere, just doing ki- kirtan and then and waking up all the villagers and inspiring them to join in the chanting of Hare Krishna, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और महाप्रभु इस तरह भ्रमण करते लोगों को सबको उठाते और उन्हें प्रेरणा देते हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में because of that the whole area became happy इसके कारण सारा जो नवदीप था वो प्रसन्न हो गया And Mahaprabhu emphasizes kirtan over everything. और महाप्रभु ने कीर्तन को बाकी सब चीजों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की Just do kirtan, that's all. बस केवल कीर्तन करते रहिए By doing kirtan, one immediately connects with Krishna in a very direct and very, very spiritually powerful way. कीर्तन के द्वारा कोई भी व्यक्ति कृष्ण से बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से और बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ सकता है he's made the process so nice, so simple, so direct. चैतन्य महाप्रभु ने विधि को कितना सरल कितना अच्छा और कितना प्रत्यक्ष बना दिया What does the word kirtan mean? कीर्तन शब्द का क्या अर्थ है The etymological root word of kirtan is the word kirti. कीर्तन शब्द का जो मूल धातु है वो है कीर्ति शब्द कीर्ति कीर्ति sometimes we give a name to a girl Kirti कभी-कभी किसी लड़की का नाम हम रखते हैं कीर्ति कीर्ति कीर्ति मींस फेम कीर्ति मतलब प्रसिद्धि यश so kirtan is in is the word coming from kirti we means to spread The fame of the all famous Lord. तो कीर्तन शब्द आता है कीर्ति शब्द से जिसका अर्थ है कि जो सबसे प्रसिद्ध हैं भगवान उनके यश की यश को और अधिक गाना उसको फैलाना But it has another meaning also. लेकिन इसका एक और अर्थ भी है Means one who does kirtan becomes famous. दूसरा अर्थ है कि जो कीर्तन करता है वो भी प्रसिद्ध हो जाता है So those who take part in kirtan or become very famous. What is that fame? They become recognized by Krishna. तो जो कीर्तन करते हैं वो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि क्या है वो ये है कि कृष्ण उनको पहचान लेते हैं fame in a sense means to do something and get recognized by others for the achievements you have performed भौतिक रूप में प्रसिद्धि का क्या अर्थ है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिनके द्वारा लोग हमें पहचाने जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके द्वारा But that is temporary and it's external. It's based on the body and the mind. लेकिन ये प्रसिद्धि क्षणिक है और ये Uh, कुछ ही समय के लिए है क्योंकि ये शरीर और मन पे आधारित है real fame is to be recognized by God. वास्तविक प्रसिद्धि तब है जब भगवान हमें पहचानते हैं So those who enthusiastically and I would say also regularly take part in kirtan become recognized by the supreme lord. तो जो नियमित रूप से और उत्साह पूर्वक कीर्तन में भाग लेते हैं वे कृष्ण उन्हें पहचानते हैं उन पर ध्यान देते हैं it's, it's, it's so available. It's available to everyone. और ये सभी के लिए बहुत ही आसानी से ये कीर्तन की विधि उपलब्ध है That's why Sri Srila Prabhupada would say, Lord Chaitanya is Namo Mahavandanaya. He's most magnanimous, most merciful. इसलिए शिल प्रभुपाद कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय सबसे करुणामय सबसे दानी अवतार है Now this chanting of the Hare Krishna mantra is not a mantra, it's called Maha Mantra. तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं है ये है महामंत्र In the Vedas there are many mantras. वेदों में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं And each mantra has a particular goal or some a purpose. और हर एक मंत्र का एक लक्ष्य है एक विशेष उद्देश्य है But this Maha mantra is different than all the other mantras. That's why it's called Maha mantra. लेकिन ये जो महामंत्र है ये बाकी सारे मंत्रों से अलग है इसलिए इसे कहते हैं महामंत्र It contains only the names of the Supreme Lord. Only. There's no other words in the mantra. क्योंकि इस मंत्र में केवल भगवान का नाम ही नाम है और कोई शब्द इस मंत्र में नहीं है Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare pure Hare supreme internal pleasure giving of the lord manifested in the personal form Shrimati Radha Rani Hare जो है गुण पुरुषोत्तम भगवान की परम आनंदायनी शक्ति हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हुई हैं एंड कृष्ण और कृष्ण sometimes devotees we chant but we don't really take it so serious कई के भक्त लोग कीर्तन करते हैं जप करते हैं लेकिन इतनी गंभीरता से हरि नाम को नहीं लेते हैं everyone is chanting i'm also chanting so that's nice हर कोई कीर्तन जब कर रहा है मैं भी जब कर रहा हूँ तो अच्छा है And sometimes people think, why waste time chanting? I got so many things to do. कभी लोग सोचते हैं जब करने में समय क्यों नष्ट करें करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं I'm spending so much time chanting. इतना समय मेरा जप करने में ही चला जाता है I could get so many other things done in that same time. इस समय में बहुत सारी चीजें मैं कर सकता था So I'll chant when I come to the temple, but this job is too hard takes too much time तो जब मंदिर में आऊँगा तब जब करूँगा लेकिन आ, लेकिन बाकी समय जब समय बहुत समय लगता है छोड़ देते हैं That is one story. ये एक कहानी है And this one devotee he was thinking like that. एक भक्त इस तरह सोच रहा है He had his guru. उनके गुरु हैं And so he was thinking, hmm, I don't want to chant japa anymore. He s- he was thinking, I don't want to chant japa anymore. तो उसने सोचा कि आप गुरु हैं तो अब मुझे जप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है I'm going to give it up. मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ But my guru is so nice, I should tell him first before I give it up. लेकिन मेरे गुरु इतने अच्छे हैं पहले उनको बता देता हूँ छोड़ने के पहले So he went to his guru, तो वो अपने गुरु के पास गया Guru Maharaj Guru Maharaj I been chanting for so many years इतने सालों से मैं जब कर रहा हूँ I am not getting any word और कुछ सब मिल नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है एंड इट्स इतना कठिन है जब करना इट इतना समय भी लग जाता है so I think I would like to give it up can you give me your permission तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब करना छोड़ देता हूँ क्या आप मुझे आज्ञा देंगे चलिए कम से कम वो सोच रहा है कि मैं गुरु से पूछ तो लूं। so his तो गुरु जो है बहुत ही बुद्धिमान थे said, okay, up, one, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जब करना छोड़ सकते हो लेकिन उसके पहले एक सेवा है तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ ये सेवा आप कर लो Okay. What's the seva? ठीक है क्या सेवा है गुरुदेव? There is one down by the river nearby. There's a little. There's a bird. He is known as a crane. You know, cranes they stand on one leg, and they stay by the river and they catch the fish as the fish swim by. तो एक डेम है नदी के पास में और वहाँ पे बगुला है बगुला हम जानते हैं एक पैर पे खड़ा रहता है नदी में देखता रहता है कि जैसे ही मछली दिखे तो उसे पकड़ ले दूसरे पैर से so he said go go as close as you can to the bird the crane and say Hare Krishna तो जितना बोले बगुले के पास जा सकते हो उतना पास चले जाना और उसको बोलना Hare Krishna so he went got close and said to the bird Hare Krishna तो वो पक्षी के पास गए बहुत पास में शिष्य और बोले हरे कृष्णा पक्षी bird went like this, fell over and died. तो पक्षी ऐसे थोड़ा चक्कर लाया और गिरा और मर गया He didn't expect that. no, he went back to his guru and told him what happened. Guru said, "Never mind, that's okay." तो वो अपने गुरु के पास गए बता दिया गुरुजी ऐसा हो गया बोले ठीक है कोई बात नहीं But there's more to this seva. लेकिन अभी और सेवा है Yeah, and in the Goshala, in our Goshala, there there is one cow. She just gave birth to a calf, baby calf. So you go to the go there and you go near the baby calf and you say, Hare Krishna. तो बोले अभी अभी हमारी जो गौशाला है गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो तुम बछड़े के पास जाओ और उसको जाके कहो हरे कृष्ण No, he's thinking, all right, it's my guru's instructions. I should go. तो वो सोच रहा है मेरे गुरु ने आदेश दिए हैं तो मुझे जाना चाहिए So he went. He gets near to the newborn calf and he says, Hare Krishna. <laughs> तो वो जाते हैं नवजात बछड़े के पास और उसे जाके कहते हैं हरे कृष्णा hmm, <laughs> तो फिर से ऐसा ऐसा करके वो मर जाता है प्रॉब्लम है so now he is really shocked तो अभी वो आश्चर्यचकित हो जाता है शिष्य फिर से गुरु के पास जाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया no problem I have one more part to this survey वो बोलते हैं कोई समस्या नहीं अभी सेवा का एक और भाग बचा हुआ है the king in this area he is my disciple he is also your god brother he just had a new born son I want you to go and tell the king that on behalf of your guru, he wants to give blessings to the newborn son. तो यहाँ का जो राजा है वो भी मेरा शिष्य है और उसको अभी अभी संतान प्राप्त हुई है तो आप उस राजा के पास जाओ और बोलो कि आपके गुरु ने मुझे भेजा है और आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए भेजा है so this time he's a little nervous. तो इस बार वो थोड़ा परेशान हो गया But guru's orders. लेकिन गुरु का आदेश है So he goes. And he meets the king. The king is very happy. He's meeting all the residents in the palace. He's giving out gifts. He's celebrating the birth of the newborn, newborn, newborn baby. तो तो वो राजा के पास जाते हैं उससे मिलते हैं राजा बहुत ही खुश है बहुत सारे नागरिक आके राजा को अलग अलग उपहार दे रहे हैं क्योंकि संतान का जन्म हुआ है And he says, oh, I have come, I am your god brother on behalf of our Guru Maharaj. He heard you had a new son and he came to give blessings. तो वो राजा को बताते हैं कि मैं आपका गुरु भाई हूँ और गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं संतान प्राप्ति हुई है तो वहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं So the king was very happy. He said, okay, well, the boy is there with, with the mother. You go give the blessings from Guru Maharaj. तो राजा ने कहा कि हाँ वो लड़का वहाँ पे है माँ के साथ आप जाइए और जाके उसे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव जी का so he goes the mother's the baby's there and he says hare krishna तो वो जाते हैं माँ है वहाँ पे और संतान है और जाके बेटे को बोलते हैं हरे कृष्णा and the baby dies और वो बच्चा भी मर जाता है now he's not, he doesn't know what to do The king finds out what happens. He's angry, he's bewildered, he's, he's besides himself. He doesn't know how, what to do. He says, calls his guards, tells the guards, take this boy away and kill him, but give him a slow death. तो <laughs> वो राजा को पता चलता है राजा भी बहुत ही परेशान हो जाता है बोले क्या किया जाए तो राजा बोलते हैं कि चूंकि इसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है तो हमें इन्हें एक धीमी मृत्यु प्रदान करेंगे So just when they're about to take him away from the body of the little baby, a beautiful, beautiful Gandharva, spiritual being with four arms, comes up in the air and holds up in the sky. Everyone can see it. He looks at the boy and says, Thank you. I was cursed to take three births. One is a crane, one is a calf, and one is the boy of this king. Now I am going back to the spiritual world. तो जैसे ही वो सिपाही उस शिष्य को लेके जा रहे हैं उसी समय वो बालक के शरीर से एक चार भुजाओं में सुंदर गंधर्व प्रकट होते हैं और वो उसके ऊपर खड़े होके बोलते हैं सभी को बताते हैं उस बालक से बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तीन जन्म लेने थे एक बगुले के रूप में एक बछड़े के रूप में और एक राजा के पुत्र के रूप में शाप मिला था अभी मैं मुक्त हो गया और मैं वापस आध्यात्मिक जगत जा रहा हूँ After that, the king is a little bit calm and he lets the boy go. The boy goes back to the guru, tells him what happened. The guru says, "You still want to give up chanting?" तो राजा शांत हो जाता है और वो बालक वो भी गंधर्व चले जाते हैं उसके बाद ये वापस गुरु के पास आता है बताता है क्या हुआ गुरु बोलते हैं अभी भी क्या जब छोड़ना चाहते हो तुम नो गुरु महाराज नहीं Guru Maharaj in fact I will increase my chanting बल्कि मैं अपना जप अभी और बढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छी कहानी है वास्तव में हम लोग जानते नहीं कितनी कृपा और कितनी शक्ति है कृष्ण के पवित्र नामों में कली कले नम रूप कृष्ण अवतार that krishna has come in his name कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं कृष्ण इज हिज नेम वास्तव में कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है sometimes people think well the name of Krishna represents Krishna कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण का नाम कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है So one day, one very senior devotee in ISKCON, sannyasi, he was giving a lecture, Bhagavatam class. तो एक बार इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे थे And Srila Prabhupada, sometimes he would like to stay and listen to his devotees speak class. और शिल प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों की क्लास सुना करते थे Could you imagine giving class? Prabhupada is sitting there listening to you. क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्लास दे रहे हैं और प्रभुपाद जी बैठे हैं और वही क्लास सुन रहे हैं so he was giving class तो लेकिन वो सन्यासी शिष्य कक्षा दे रहे थे and he made one statement in the class और उन्होंने एक वाक्य कहा he said krishna is in his name कृष्ण जो हैं अपने नाम में हैं and prabhupad stopped him और प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया where in his name is he जहां <laughs> नाम है वहां वो हैं तब उन्हें समझ में आया कृष्ण नाम में नहीं है बल्कि कृष्ण ही उनका नाम है मतलब नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है कृष्ण का नाम जो है वो स्वयं कृष्ण है लेकिन क्या हम उसका अनुभव कर पाते हैं हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं नाम गुण लील रूपा everything is in the name of Krishna all the energies all the शक्तिज all the incarnations qualities manifestations pastimes everything is there in the sound of Krishna नाम रूप गुण लीला सब कृष्ण के नाम में है सारी शक्तियां सारा प्राकट्य सारी लीलाएं जो हैं वो सब कुछ कृष्ण नाम में है हां so the name of Krishna is the most supreme manifestation, complete, of the mercy of the Godhead in this age. Anyone and everyone can chant. <laughs> तो भगवान का जो नाम है इस कलयुग में भगवान की जो कृपा है उसका चरम प्राकट्य है कोई भी व्यक्ति इस नाम से लाभान्वित हो सकते हैं And the, the chanting of the name also gives complete protection. और जब भगवान के नामों का जप करते हैं उससे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है इस जगत में जितने भी खतरे हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं so let's chant a little bit. तो अभी हम कीर्तन करते हैं okay. ठीक है We will. So we'll do a little chanting and then Prabhupada said, less philosophy, more kirtan. रूपा जी ने कहा सिद्धांत कम और कीर्तन ज्यादा हरे कृष्ण